Ola, moi boas. Son Xavier Campos, eh, asesor cultural da Deputación da Coruña e eh, responsable de comunicación do, do BNG. Eu quería nesta ocasión pois animarvos a que, a que axudemos entre todas e todos a facer posible unha nova edición do, do Festival de las Fest. Un festival, como sabedes, feminista, un festival centrado na arte urbana, é un festival ademais que se pon en marcha, que se promove desde unha cooperativa cultural, desde 7H COP. Creo que son tres moi bons motivos para que cada quen, na medida das nosas posibilidades, poidamos colaborar para que en 2020 tamén poidamos gozar dunha, dunha nova edición deste festival eh, que merece, eu creo que todo, todo o noso apoio. Así que, sen máis, pois xa digo, entrade na pasnos en goteo.org, na intentar apoiar a campaña de crowdfunding eh, que se está facendo desde 7H eh, e máis nada, simplemente eso, animarvos a facelos e eh, xa sabedes, píntame o de las festas.